केही गाह्रो छैन नमस्कार म बालकृष्ण चौलागाई मेरो जन्म सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेचौर गा तात्कालीन गाविस वडा नम्बर एक खाल्डे जन्म हो भने दुई हजार अठाइस सालमा म जन्मिएको र त्यस पछाडि शिक्षा दीक्षाको हिसाबले सरस्वती मावि भोटेचौरमा चार कक्षासम्म पढियो त्यस पछाडि दुई हजार एकचालिस सालमा हामी अब अलिक दुखै नै थियो र हामी सिन्धुपाल्चोकबाट बुवाहरूले हेटौँडा उपमहानगरपालिका त्यो बेला हेटौँडा नगरपालिका नगर पञ्चायत थियो अझ नगर पञ्चायतको मा आइयो आइसके पछाडि भने छ नम्बर वडा भन्ने थियो त्यसमा त्यहाँ आएर अब पढ्ने सिलसिलामै रह्यो र वंशगोपाल निमावि थियो त्यसमा पाँच कक्षामा सुरुवात गरियो र त्यहाँ पढ्दै गइयो गइसकेपछि अलिकति मलाई सुरुदेखि नै मेरा घरमा सिन्धुपाल्चोकमा कम्युनिस्टका नेताहरू जो रामशरण दाहाल झौखेल गाविसका हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै अग्नि सापकोटा पनि आउनुहुन्थ्यो अरे मैले चिनेको चाहिँ होइन सुनेको म लगभग सात आठ वर्ष उमेर थियो र कम्युनिस्टहरूले राम्रो गर्छन् भन्ने सुनेको थियो र यहाँ आइसकेपछि त्यो बेलाका मसालका नेतृत्वहरूसँग भेट भयो र त्यति बेला बुवा त्यता आबद्ध हुनुहुन्थ्यो कि कसरी बुवा होइन बुवा होइन मेरो दाई हुनुहुन्थ्यो मेरो दाईको जेठान हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलाका मसालको नेता टिचर हुनुहुन्थ्यो इङ्ग्लिस पढाउनुहुन्थ्यो उहाँले मेरो बुवा त छत्तिस सा होइन के अरे धेरै अगाडिदेखि इन्डिया बस्नुहुन्थ्यो कलकत्ता र त्यो बेला होइन इन्डियामा पनि कम्युनिस्टहरूले होइन कलकत्तामा पनि कम्युनिस्टले राज गरेका थियो त्यहाँ भन्नुहुन्थ्यो बुवाले र अब बुवाले पनि बुवा त्यो शिक्षा पाउनुभएको घरमा पनि दाई भन्न लगभग पार्टीसँग आबद्ध मसालसँग आबद्ध भएको कारणले पार्टी भन्ने बुझ्या होइन तर राम्रो गर्छन् भन्ने चाहिँ बुझ्या मात्रै थिएँ र यहाँ आइसके विद्यार्थी जीवनमा सम्पर्क जोडियो जोडे जोडे लगभग छयालिस अडचालिसमा मैले एसएलसी दिएँ सडचालिसमा छयालिसमा दिएँ त्यो बेला त एक वर्ष अगाडि दिने चलन थियो एसएलसी दिएँ र एसएलसी भइसके पश्चात अब क्याम्पस जाने चुरीखुरी चल्यो र मैले त्यो बेलामा रत्न राज्य क्याम्पसको शाखाको रूपमा हेटोडा क्याम्प हेटोडामा भुटनदेवी स्कुलमा रत्न राज्यको शाखा चलाएको थियो र हामी पढ्न गएको पहिलो वर्ष हेटोडा क्याम्पस भयो र त्यहाँ अनेरा सोभि छैटौँको विद्यार्थी सङ्गठनमा अनि आबद्ध भयो म राजनीतिमै आबद्ध भएको चाहिँ दुई हजार सडचालिसदेखि जो क्याम्पस सुरुवात भयो क्याम्पस सुरुवात भएपछि म छैटौँ विद्यार्थी सङ्गठन अन्तर्गत रहेँ लगभग त्यो सङ्गठनमा त पारिवारिक स्थिति कमजोर बुवा इन्डियामा हुनुहुन्थ्यो र मैले युनिलिभरमा जागिर खान थालेँ त इलेक्ट्रीमा इलेक्ट्री तपाईँलाई हेल्परमा काम गर्न थालियो त्यहाँबाट तपाईँलाई नाइट क्याम्पस थियो मैले किन त्यो हेटवडा क्याम्पस भनौँ रत्नज्योतिको शाखाबाट हेटौँडा क्याम्पस रूपान्तरण भइसकेको थियो किन त्यसलाई रोजेँ भने मकवानपुर क्याम्पस पनि ठुलो क्याम्पस थियो तर त्यसमा के हुन्थ्यो भने मर्निङ र डे पढाइ हुन्थ्यो मैले दिनभरि जागिर खाएर नाइट क्याम्पस पढ्नु थियो त्यो कारण शिक्षालाई त अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर साढे पाँच बजीदेखि क्लास हुन्थ्यो म पाँच बजी छुटेर बसामाडीदेखि हेटोडामा आएर अनिखेरि साढे नौ साढे नौ बजीसम्म क्याम्पस पढेर घर आउँथेँ त्यस होइन बस्ने त चौगडा चौगडा बसिन्थ्यो तेह्र किलोमिटर अपडाउन हुन्थ्यो दैनिक होइन तेह्र दिनमा छब्बिस किलोमिटर अपडाउन हुन्थ्यो युनिलिभरमा त्यसरी गर्दै अनिखेरि दुई वर्ष जागिर खाइसकेपछि युनिलिभरले अन्तर्वार्ता लिनलाई बालाजु सिटिभिटीमा बोलायो गइयो गइसकेपछि म एसएलसी पढे मान्छे अनि एसएलसी पास भएको मान्छे उसले हिन्दीबाट प्रश्न भने सोध्न थाल्यो मलाई तर म हिन्दी जान्दथेँ किन बुवा बसे ठाउँमा जाने आउने थियो हिन्दी जान्दथेँ तर म नेपालमा अन्तर्वार्ता दिँदै थिएँ नेपाली हुँ म अनि एसएलसी नेपालको एसएलसी मागिरहेको छ भने म हिन् हिन्दीमा किन अन्तर्वार्ता दिने भन्न मैले नेपाली नेपाली बोलेँ र उसले यो त नेता हो भनेर मलाई त्यहाँ जागिर थाइ थाइ जागिर दिएन त्यसपछि तेरो जागिर तै खा भनेर म यहाँबाट काठमाडौँ गएँ काठमाडौँ जाँदा मसँग सय रुपियाँ थियो त्यो बेला सादा यातायात चल्थ्यो बाई रोडको बाटो र मैले पचास रुपियाँमा काठमाडौँ गयो पचास रुपियाँ भने खाजा खाँदा त्यसमा पच्चिस रुपियाँ भएको थियो तिन दिन मैले एक पाउन्ड पाउरोटीमा मैले काठमाडौँमा गुजारेको छु हुन त मेरो नाच्दा धेरै हुनुहुन्छ काठमाडौँ तर इख लाग्दो छ किनभने म बेरोजगारी थिएँ मलाई रोजगारका निम्ति कसैले हेरेनन् नहेरिसकेपछि मैले बाँच्ने आधार खोज्दाखेरि मैले एउटा होजियारी भेटेँ माडवारीको होजियारी भेटेँ जय माता दी होजियारी र त्यहाँ एक वर्ष पालेको काम गरेँ त्यो बेलामा कपडा यो यस्तै टी सर्टहरू गार्मेन्ट गार्मेन्ट होजियारी भन्छ गार्मेन्ट भनेको चाहिँ बाहिर सप्लाई हुने हो होजियारी भनेको चाहिँ लोकल बजारमा जाने सामानहरू हो र त्यहाँ काम गरेँ एक वर्ष गार्डमा काम गरेँ र गार्डमै काम गर्दा गर्दै मैले बेलुका चाहिँ भित्रको त्यो फ्ल्याट मसिन भन्छ यो स्वेटरहरू तपाईँलाई भन बच्चाको स्वेटरहरू बन्ने त्यो फ्ल्याट मसिन सिक्न थालेँ दिनभरि गेटा बस्थेँ एक वर्ष काम सिकिसकेपछि म मास्टर बन्न लायक बनेछु र त्यहाँबाट होजियारीको काम गर्दै गइयो अनि पार्टीसँग पनि जोड्दै गइयो भक्तबहादुर श्रेष्ठको वरिपरि रह्यौँ असारे काका इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य कमिटी बन्यो त्यो स्वास्थ्य कमिटीमा रहँदै र कमाएको पैसोमा आधी पैसो चाहिँ हामीले पार्टीलाई खर्च गर्थ्यौँ किनभने रुम लिएका थियौँ एउटाजना होल्टम्बर पालेका थियौँ र आउने बिरामीले चाहिँ खाएको पैसा चाहिँ उहाँले तिर्नु त रुम भाडा हामी लिँदैनथ्यौँ त्यसरी चलाउँदै आयौँ र हामीले तपाईँलाई भन त्यहाँ मैले धेरै काम गरेँ त्यसमा कपडा बेच्ने लाटको माल बेच्ने रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने गार्डको काम गर्ने धेरै काम गरियो काठमाडौँमा यति बेलासम्म द्वन्द्व सुरु भइसकेको थियो द्वन्द्व त लगभग बाहन्न सालदेखि द्वन्द्व बाहन्न सालभन्दा अगाडिको कुरो गर्दैछु अनि लास्ट लास्ट आइसकेपछि लगभग हामीले स्वास्थ्य कमिटी लगभग बाहन्नदेखि हामीले स्वास्थ्य कमिटी गऱ्यौँ लगभग एक वर्ष डेढ वर्ष स्वास्थ्य कमिटी चलायौँ त्यसपछि हामीले मकवानपुर काठमाडौँ समत सम्पर्क मञ्च भनेर बन गठन गऱ्यौँ त्यो सम्पर्क मञ्च बनाइसकेपछि जिल्लामा अब लगभग लगभग त्यति गर्दाखेरि युद्ध सुरु भइसकेको छ बाहन्न सालको जनयुद्ध सुरु भइसकेको छ सुरु भइसकेपछि चाहिँ यहाँ रुद्र पाखरिन अहिले पनि हुनुहुन्छ मणि थापा अनि सन्तु दराई उहाँहरू सम्प अनि जिल्लामा हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको सम्पर्कको व्यक्तिको रूपमा काठमाडौँ हुन्थ्यो र यहाँ अभियान चल्दाखेरि हामी आउँथ्यौँ र पन्ध्र बिस दिन एक महिना बसेर फेरि काठमाडौँ गएर जागिर खाने काम गर्थेँ त्यसरी गर्दै गयौँ र लगभग चौन्न सालदेखि चाहिँ मैले होल्ट्यामर हुनुपर्छ गणतान्त्रिक के सम्पर्कमा जो हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ मकवानपुरको युद्धको लागि भनेर अनि त्यसमा हामीले के गरेका थियौँ भने जो अध्यक्ष हुन्छ त्यो अध्यक्ष भए पछाडि जिल्ला जाने भनेर बनाएका थियौँ र म चौन्नमा म अध्यक्ष भएँ सम्पर्क समितिको त्यो अध्यक्ष भइसकेपछि अनि होल्ट्यामर हुने काम भयो र मलाई तपाईँलाई काठमाडौँमा पक्राउ भए फ्याक्ट्री छापा मार्ने कोठा छापा मार्ने म लगभग बहत्तर घन्टा सोह्र खुट्टेमा बसिया पनि छु र त्यहाँ बसिसकेपछि अब होल भएपछि अब त्यहाँ भन्दा जाहिर खाने स्थिति रहेन रहेन अनि मैले के सोचेँ भने ठमेलमा गार्मेन्ट पसल राखिदिने कोही मान्छेलाई भने जागिर पनि दिने त्यो भएपछि मलाई बाँच्न नै सजिलो हुन्छ मेरो परिवार बचाउन सजिलो हुन्छ भनेर अनि होल रूपमा काम गर्दै नै गयो गार्मेन्ट पसल पनि राखियो त्यो बेला कारण धेरै तिन अढाई दुई अढाई लाख रुपियाँ खर्च गर्यो भने राम्रो दोकान राख्न सक्ने स्थिति हुन्थ्यो त्यसरी गरियो त्यो गर्दा गर्दै अनि कुहिरेहरू आउनु थाले एकजना मलाई अहिले पनि लाग्छ त्यो बेला विदेश जाने अलिकति हवा पनि चलेको थियो र मलाई एउटा अस्ट्रेलियन नागरिक उनले भाइ बनाएर मलाई लाने तयारी पनि गरेकी थिइन् पासपोर्ट पनि बनाइसके लास्ट मलाई के सुझाव देशमा युद्ध भइरहेछ यो युद्धमा म जस्ता भन्न युवाहरूको आवश्यकता छ म विदेश गएर भन्न आफ्नो सुख सयलमा बाँच्नुभन्दा त यहाँको भन्न नेपाली आमालाई स्वतन्त्र बनाउने किनभने दुई सय चालिस वर्षदेखि सामान्ति राज्य सत्ताले भन्न रा संस्थाले जकेडेको मुलुक र म यहाँ चाहिँ बस्नुपर्छ भन्न मेरो पालो पासपोर्ट सासपोर्ट फालेर म विदेश नगइकन अनि त्यहाँबाट चाहिँ भन तपाईँलाई मकवानपुरमा सिफ्ट भएँ म होल टाइम मकवानपुरले नै माग गर्यो तपाईँ मकवानपुर आउनुहोस् तपाईँ जस्तो भन्न कार्यकर्ता यहाँ जरुरी छ यहाँ त्यो बेला त थोरै कार्यकर्ताले जनयुद्ध गरे नै थिए र मकवानपुर आइसकेपछि पार्टीले जिम्मा दियो र म मकवानपुरको सुरुवात मेरो साङ्गठनिक काम चाहिँ दामन पालुङ तिस्टुङ आग्रा गोगने डाँडाखर्क लगायतका ठाउँहरूमा त्यहाँको यो राजनीति पृष्ठभूमि त्यहाँबाट सुरु भएको छ यो जनताका बिचमा पस्ने काम चाहिँ र त्यहाँबाट आइयो त्यहाँबाट आइसकेपछि पार्टीले आवश्यकता अनुसार भन्दै जोड्दै गयो जोड्दै गइसकेपछि मलाई विभागमा जिम्मा दियो विभाग भनेको त्यो लजिस्टिकहरू जो विस्फोटक आउँथे ड्रेसहरू आउँथे अनि एक मान्छेलाई अर्को जिल्लासम्म अर्को पोस्टसम्म पुर्याउने कामहरू हुन्थ्यो त्यो कामको त्यो काम पार्टीको काम गर्दै गएँ गर्दै गइसकेपछि तपाईँलाई जिल्लामा होइन देशमा अन्ठाउन्न मङ्सिर एघार गते सङ्कटकाल घोषणा भयो सङ्कटकाल घोषणा भइसकेपछि त यतिसम्म भयो कि त्यो माओवादीको कपडा दुर्बिनले हेर्दाखेरि त्यो माओवादीको हो भनेर चिनिन्छ घरभित्र पनि पुरै एक्सरे गरेर देखिन्छ भन्ने पर्या थियो र त्यसलाई चिर्दै गइयो चिर्दै गइयो अनि मैले मङ्सिर तेह्र गते जब एकचोटि लास्ट मैले आमालाई भेटेको थिएँ त्यहाँभन्दा पछाडि मैले आमालाई नै भेट्न पाइनँ पुस अठार गते आमा बित्नु भएछ संजोग बस म फोन नजिक पुगेर मैले घरमा होइन गा होइन त्यो बेला त्यो बेलामा के थियो भने ल्यान्डलाइन बाहेक थिएन त्यो ल्यान्डलाइन पनि एउटा भेगमा एक ठाउँमा मात्रै हुन्थ्यो चौवडा दुग्ध सहकारी संस्था वंशगोपाल दुग्ध सहकारी संस्थामा फोन थियो त्यहाँ फोन गर्दाखेरि मैले आठ दिनमा थाहा पाएँ आमा बित्या भनेर अनि बुवाले क्रिया गर्न आउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो अनि यत्रो नेपाली आमाको लागि म लडिरहेको छु मेरी आमा त दुईवटा हुने एउटा मात्रै आमा होइनन् एउटै आमा त मलाई जन्म दिने आमा हुनु अर्कै आमा भनेको नेपाल आमा हुन् नेपाल आमाको स्वतन्त्रताको लागि म लडिरहेको छु क्रिया दाई हुनुहुन्छ दाइले गर्नुहुन्छ मैले सकेछु भने यो समाजलाई परिवर्तन गर्छु र मैले गर्ने होइन आमाको नामबाट म सङ्घर्षमा पनि हिँडेको छु नेपाली आमाका लागि मैले क्रियाको म गर्दिनँ भनेर मैले बुवालाई बिन्ती गरेँ बुवालाई कन्भिन्स गर्न सकेँ र म फेरि निरन्तर गएँ र मैले आमा बिते पछाडि छ सात महिना पछाडि म घरमा आएको छु यति छ कि अब युद्धका कथाहरू धेरै छन् पीडाहरू धेरै छन् किनभने सङ्घर्ष भनेको सहज र सरल हुँदो रहन्छ पीडा पीडा बिचमा हिँडिँदो रहेछ जति म हिँड्दाखेरि मैले पीडा बेहोरेँ भने नेपाली जनताले पनि त्यति नै पीडा बोहो बेहोरेको महसुस गरेँ त्यहाँबाट पार्टीले विभाग हुँदाहुँदै मलाई अन्तर्राष्ट्रिय विभागमा पठाइदियो अन्तर्राष्ट्रिय विभागभन्दा इन्डिया